夜，黑夜，寂寞的夜里，气，生气，对自己生气，软弱的电话又打给你，想听你那边的空气有什么精彩的话题。 给我婉转的距离，我的声音在笑，泪在飙。电话那头的你可知道？世界若是那么大，为何我要望你无处逃？我的声音在笑，泪在飙。电话那头的你可知道？ 世界若是那么小，为何我的真心你听不到？会很会伪装我自己，你不该被我的秘密沉重都给我微笑，给你本狂奔。 的感情走暴走，暴走的伤心，你还是温柔，给我婉转的距离。我的声音在笑，泪在飙。电话那头的你可知道，世界若是那么大，为何我要忘你？ 笑，泪在飙。电话那头的你可知道？世界若是那么小，为何我的真心你听不到？ 你听不到。